Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η νυχτερινή πούδρα είναι απόψε και πάλι κοντά σας με τον Περίανδρο Κομίνο για να σας παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μια ιστορία βγάζει. να είναι θα ξανασυναντηθούμε, ε, πιστεύω. Η ιστορία της Τζέλλας και του Σάβα. Συγγνώμη, ξεκίνησες. Ναι, όχι εσένα, θα περίμενα που εδέησες να εμφανιστείς. Ούτε στοιχειώδης τρόπους. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, αγαπημένοι τηλεθεατές ε, θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει μαζί την εκπομπή αυτή με το Περίανδρο. Α, το γυμναστική μίλαγες Κλεοπάτρα. Πού να ξέρει ο Περίανδρο από τηλεοπτικέ ε, αρχέ. Όπω σα είπα, η Κλεοπάτρα προτιμά να μιλάει με τον γυμναστή τη από το να είναι στην ώρα τη για να παρουσιάσει την εκπομπή. Δεν μιλούσα με το γυμναστή μου, μιλούσα Θα ήθελα να πάμε στο θέμα μα. Την ιστορία τη τζέλα. Τζέλα, μα ακού. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζέλα. Καλησπέρα, Τζέλα. Η Τζέλα αναζητά το Σάββα, τον άντρα της, εδώ και 43 μέρες. Τζέλα, θέλεις να μας πεις τι συμβαίνει. Ε, αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή. Παρακολουθώ νυχτερινή πούδρα. Βλέπετε, είμαι αισθητικό και ο σύζυγός μου είναι το μοντέλο μου. Θέλουμε να κάνουμε μαζί μια εκπομπή στο YouTube ε, το μακιγιάζ για όλους. Πες μας σε παρακαλώ Τζέλα, ε, κάνεις μακιγιάζ, κάνεις τι ακριβώς. Ναι, ναι, φυσικά κάνω μακιγιάζ, κάνω μαλλιά, κάνω αποτριχώσεις, κάνω απ' όλα. Έχω δει τόσα βίντεο, είμαι η καλύτερη, δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλη. Και όλα αυτά τα έχεις εφαρμόσει πάνω στον ε, σύζυγό σου, το εφαρμόζεις. Ναι, βεβαίως, αλλά ο σύζυγός μου εδώ και 43 μέρες απουσιάζει. Νομίζω πως κάποιοι ανταγωνιστέ μου τον έχουν κλέψει. Θα ήθελα τη βοήθειά σα, σα παρακαλώ. Τον θέλω πίσω. Πε μα, Κλεοπάτρα, γιατί ξέρω ότι έχει κάνει έρευνα σε αυτή την εκπομπή. Για ποιο λόγο έφυγε ο σύζυγό σου, έχει κάποια ιδέα. Εφόσον συνεργαζόσασταν, ε. θέλω να πω, και είχατε έτσι μια μια καλή συνεργασία προσωπική και επαγγελματική, τι συνέβη. Φυσικά, η σχέση μα είναι υπέροχη. Και ο ναι, Σάββας, αλλά... ξαναλέω, είναι το καλύτερο μοντέλο. Ναι, αλλά γιατί έφυγε ο Σάββα, αυτό δεν μα λε. Έχει ναι, γίνει αυτό. μεταξύ σα δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, ούτε εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και θα ήθελα τη βοήθειά σα. Το ψάχνω, το ψάχνω παντού. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Τζέλε, για να σου δώσουμε βοήθεια. Και η αγαπημένη μα Κλεοπάτρα έχει να σου πει κάτι. Ωραία, τον Σάβα τον εντοπίσαμε λοιπόν, Τζέλα. Και είναι εδώ μαζί μα. Αν μας ακούς, Σάβα, εμφανίσου. πε μα πού βρίσκεσαι. Ε, γεια σα, γεια σα. Ναι, ε, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Στι μαμά μου το σπίτι είμαι. Α, ε, Σάβα, γιατί είσαι στο σπίτι της μαμάς σου. Ε, γιατί με βασανίζει. Τι εννοείς ακριβώς, Σάβα, όταν λες ότι η Τζέλα σε βασανίζει. Μου βάζει, μου βάζει πλωτικά στο γάλα το βράδυ για να κοιμηθώ, σαν ζώο κοιμάμαι, και με βάφει, με ξύνη, με... Κάποια υπνοτικά στο γάλα το βράδυ. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ε, βαριά κατηγορία. Περίανδρε. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα, Κλεοπάτρα, μαζί σου. Κάτι ξέρεις εσύ από αυτά, αλλά τέλος πάντων. Ε, επιπλέον, ε, τώρα που ξεκίνησε να κάνει αυτά τα θέματα της αισθητικής, χρησιμοποιεί διάφορα προϊόντα όπως βενζίνη για να μου κάνει αποτρίχωση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κάνει αποτρίχωση με βενζίνη επάνω σου. Μάλιστα. Μάλιστα, ναι, δεν το πιστεύετε. Ε, ε, ε Αλλά δεν τρέπεσαι λιγάκι, βρες τη μάνα σου βρήκες να πας. Σιγά! Και άμα σου βάλαμε λίγη βενζίνη να σου κάνουμε δηλαδή από τρίχος, τι έπαθε. Πόσα χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η συνεργασία σχετικά με την αισθητική. Αυτό είναι τα, τα, το τελευταίο χρόνο. Ήθελε η Τζέλα μου να, να, κάνει, να πιάσει και αυτή μια, μια δουλειά. Γιατί εγώ είμαι ένα δημόσιο υπάλληλο, καταλαβαίνετε, και τα ναι. λεφτά αυτή τη στιγμή μα τα κόψανε, δεν φτάνουν. Και... Σάβα, Σάβα, είσαι στο σπίτι τη μαμά σου. Ποια είναι η γνώμη τη μαμά σου για την τζέλα και για τι μεθόδου τη. Ε, κοιτάξτε η μαμά μου, ε, ναι βρίσκει ότι οι μέθοδοι είναι αυτές λίγο βάρβαρες, βάρβαρες είναι αυτές οι μέθοδοι και μου λέει να, να τις κόψω γιατί... Ναι. Ναι. ναι, έλα μαμά, μισό λεπτό. Ναι, στην εκπομπή ναι. είμαι. Ε, ναι, δεν θα πάω ακόμα στο Λονδίνο, θα... Όταν... Όταν... Ναι. Ναι, ναι, ναι. θα συνεχίσω την εκπομπή εγώ τώρα, διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν. Μα καλά, είναι δυνατόν μέσα την ώρα τη εκπομπή να σηκώνει το τηλέφωνο με τη μαμά σου. Δεν το κατάλαβα, έχει κάτι με τη μαμά μου. Όχι, δεν έχω κάτι με τη μαμά σου, Περί. Ανδρέα, έχω κάτι με τι βασικέ αρχέ τηλεθέαση. Και, και, και εγώ έχω κάτι με το γυμναστή σου, αλλά δεν το κάνω θέμα, όπω λέτε. Μα το παίζει κατά τα άλλα ότι ξέρει από παρουσίαση και ότι ξέρει από εκπομπέ. Και τηλεφωνεί την ώρα τη εκπομπή. Τι σερβίρε του στη Ρώμη πίσω από τη φωντάνα τη τρέβει. Τι σχέση έχουν οι εσπρέσο στη Ρώμη. οι βρήκα κι εγώ. Εγώ σερβίρα εσπρέσο στη Ρώμη. Εγώ έπεινα αγόρι μου εσπρέσο στη Ρώμη. Έμενα στη Ρώμη σε ρετυρέ πίσω από τη φωντάνα. Τα όνειρά σου έμενε, αλλά τέλο πάντων. Ας Τα όνειρά μου. Πού με γνώρισε, Πού ήταν το σπίτι μου όταν γνωριστήκαμε. Ξέρω πολύ καλά που σε γνώρισα. Έλα, σε παρακαλώ. Πε τότε. Μου, μου, επιτρέπετε. Ναι, εν πάση περιπτώσει, επανέλθουμε. Ναι, πε μα, Σάβα, σε παρακαλώ. ε, ναι, Σάβα. Ε, ναι. Γι' αυτό ε, έφυγε λοιπόν από το σπίτι. Ναι, ναι, να πας την μαμά σου και Καταλαβαίνετε, η ζωή μου ήταν ανυπόφορη. Πραγματικά δηλαδή. Ήμουνα είτε με κρέμε, ήμουνα. Ε, μάλιστα κάποια στιγμή με τα eyeliner κάτι δοκίμαζε ένα βράδυ που κοιμόμουν και κόντεψε να μου βγάλει το μάτι. Είμαι συνέχεια με, με αρρώστιες, με επιπεφικίτιδες. Ναι, αλλά εσύ προσφέρθηκε όμω, να τη βοηθήσει. Τζέλα προσφέρθηκε να σε βοηθήσει, έτσι δεν είναι. Κουνήθηκε αγάπη μου, κουνήθηκε. Δεν φταίω εγώ. Του είπα, μην είναι ακούνητο. Πού να ακούσει ο Σάβας. Στελίτσα μου, ήθελα να πω ότι ε, δεν Στελίτσα. είναι... Στελίτσα! Ε... Ποια, ποια είναι η ε, Στελίτσα, Σάβα? Τζελίτσα, Τζελίτσα, Τζελίτσα. Στελίτσα, βρε. Όχι, είπε Στελίτσα. Είπε Στελίτσα, Σάβα. Ποια είναι η Στελίτσα. παιδιά. Είπε Στελίτσα. Ποια είναι η Στελίτσα. Το άκουσα κι εγώ. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Και δεν είπε Στέλλα, είπε Στελίτσα. Είναι η αγαπημένη μου. Τόσο η αγαπημένη σου. Ποια είναι η Στέλλα Σάβα, διευκρίνησε. Στέλλα είναι η αγαπημένη μου. Και αγαπημένη σου βρε που μπερδεύει τα αυγά και τα πασκάλια. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Πέρα, άφησε το να μα εξηγήσει. Άφησε το να μα εξηγήσει. Άφησε με να μιλήσω, να είδατε. Δεν με αφήνει. Βλέπει Κλεοπάτρα, κάποιοι άνθρωποι ξέρουν να εκφράζουν τα συναισθήματά του. Τι ξέρουν να εκφράζουν, που έχουν μπερδέψει τα μπούτια του εδώ πέρα. Έλα σε παρακαλώ τώρα, μην είναι ο Σάβα που είναι στη μαμά του. Είμαστε μια κοβαρή συνάδελφο. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. θα μιλά τη δουλειά μου, πώ έχω κάνει κούκλο άλλος αγάπη Είναι στη μαμά του ή είναι στη Στελίτσα, καταρχήν. Έτσι, για πες τώρα, για πες. Σάβα, είσαι στη μαμά σου ή στη Στελίτσα. στο σπίτι είμαι. Πού να είμαι, πού μπορώ άλλο να είμαι. Θέλω το αναγνωρίζει. σπίτι. Καλά, καλά, δεν θα την βρω εγώ τη Στελίτσα. Ούτε τρίχα δεν θα τη μείνει. Δεν μα εξήγησε ποια είναι όμω η Στελίτσα. Σα λέω, εγώ είμαι δημόσιο υπάλληλο στο γραφείο. Έχουμε μία άλλη συνάδελφο με την οποία μιλάμε, πίνουμε καφέ. Εγώ του λέω να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή και αυτό κάθεται και ασχολείται με το δημόσιο υπαλληλίκι. Αντί να κάνουμε την εκπομπή μα. Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Θέλεις να γυρίσει ο Σάββας πίσω. Τώρα, να κάτσει με τη στελίτσα του. Μα δεν υπάρχει στελίτσα. Μα δεν υπάρχει στελίτσα. Να γυρίσεις πίσω, αφού εγώ σου βγάζω τα μάτια και σου βγάζω τις τρίχες με βενζίνη και δεν σ' ε. Πήγαινε στη στελίτσα. Τι θα γίνει, τι θα γίνει όμως με το μοντέλο και με το κανάλι σου στο YouTube σε αυτή την περίπτωση. Εγώ είμαι επαγγελματία. Την εκπομπή μου θα την κάνω. Θέλει, δεν θέλει να έρθει ο κύριος Σάμπας. Όχι, επειδή σκέφτεσαι ότι είναι ιδανικό μοντέλο ο Σάβα. Είναι ιδανικό μοντέλο, ναι. Δεν τον θέλω με τη στέλα του. Να κάτσει με τη στέλα του. Τζέλα, εγώ σου μια καλύτερη λύση. Εγώ θα ήθελα να γυρίσω στο σπίτι μου, αλλά δεν είναι βασανίζει. Να βρει ένα άλλο μοντέλο. Κοιτάξτε πώ Λοιπόν, ε, σα παρακαλώ, αγαπημένοι, εκείνο που προτείνω εγώ είναι η εκπομπή. Να σα δώσει δώρο για να λύσει το πρόβλημά σα έναν φοιτητή αισθητική. ο οποίο να δουλέψει. Τι εσύ τώρα που θα δώσουμε φοιτητή αισθητική. Μα, μα είναι δυνατόν να προτείνει τέτοια πράγματα. Όχι, είναι δυνατό. Όχι, θα πάρω αυτή τη στιγμή. Το θέμα μα είναι να μπορέσει το ζευγάρι με κάποιο τρόπο να τα βρει. Αν μπει τρίτο πρόσωπο στη σχέση του, όπω μπήκε η Στέλλα, θα διαλυθούν. Μα δεν υπάρχει Στέλλα. Ναι, δεν υπάρχει Στέλλα. Τα τάπια. Υπάρχει Στέλλα, όπως και αργότερα, αν υπάρξει ο φοιτητή, δεν θα βγει πουθενά αυτή η ιστορία. Εγώ προτείνω να σας δώσουμε έναν φοιτητή για να δουλέψει μαζί σας και στη συνέχεια, μετά από ένα διάστημα, να ξαναέρθετε στην εκπομπή μας και να το ξανασυζητήσουμε πάλι, να δούμε αν λειτουργήσε. Πολύ ωραία λοιπόν ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γυρίσει λοιπόν πίσω ο Σάβας. Σάβα θα γυρίσεις πίσω. Ε, θα, θα το σκεφτώ πολύ. Πολύ θα το σκεφτώ. Αυτές... Ναι, μωρέ. Ε, ναι, θα το σκεφτεί κιόλα. Το καλό Εντάξει, αγαπημένη μου. να γυρίσει στο σπίτι απόψε κιόλα. Εντάξει, αγαπημένη μου. Νομίζω ότι ο χρόνο μα ολοκληρώνεται εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία μελλοντικά να ξανακουβεντιάσουμε μαζί σα και θα έλεγα να κλείσουμε την εκπομπή σε αυτό το σημείο. Φίλε και φίλοι, αγαπημένε βελούδινε υπάρξει, άλλη μια εκπομπή νυχτερινή που δρεύεται στο τέλο τη. Ε, σας στέλνουμε πολύ ζεστά χαιρετίσματα από την Απόπειρα TV. Συνεχίστε να μας γράφετε τα σχόλιά σας, κυρίως για μένα, κάτω από τα βιντεάκια μας. Περιμένω την αγάπη σας, γιατί την χρειάζομαι και σας τη δίνω πίσω. Και αγάπη τους βρε περίανδρε, τέλος πάντων τώρα. Φιλάκια, καληνύχτα Καλή σας νύχτα.